Thank you. Venu de la verrerie, toujours la vérité, et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle.